surgió después de haber hecho la cueva de Ralph. Dijimos, pues vamos a hacer una, también con Ralph, una trama de esta, lo de HBO y tal. ¿Recuerda la cueva de Ralph? Sí, han pasado ya tres años. No, no tuvo muchas visitas, pero sí que me permitió poner la polla encima de la mesa y demostrar que soy el mejor. Principalmente nuestro reto era quedarnos a gusto, así que reto conseguido. <laughs> o sea, más o menos lo que eh, pretendíamos era disfrutar, pasarlo bien y aprender. Si por éxito entendemos tener muchas visualizaciones y forrarte, ahí no te puedo contestar. Con mucho aprendizaje y mucha experiencia. Eso, sobre todo experiencia, aprendizaje, pasártelo bien, quedarte a gusto y nada, no sé, verte guapo en pantalla quizá. Me parece una plataforma muy interesante como escaparate para la difusión de nuestro trabajo, de la gente emprendedora del audiovisual.